No patio. No patio da escola había una árbol, só una. A Pedro gustaba de correr preto daquela árbore durante los recreos, cando pasaba a su lado miraba de esguello para no chocar con ela. Un día detívose e fixouse no seu aspecto. Era moi delgada, con polas finas, como de arame, e tiña unhas poucas follas secas. Pedro achegouse e acariñou o seu tronco. De súpeto, a árbore brotoulle unha folla nova. A profesora advertiulle que non debía tocala. Explicoulle que podía estragarse. Pero desde aquel momento, Pedro non puido deixar de pensar na árbore. Dous días despois regouna e a árbore saíronlle varias follas máis. Tres días despois abrazouna e a árbore brotoulle unha pola nova. A profesora rifoulle e explicoulle que aquela árbore levaba moito tempo vivindo ali tranquila, sen que ninguén a molestase, e que era mellor que seguise sendo así. Pola tarde alguén puxo un balado redondo e metálico ao redor da árbore, coa intención de protexela. A semana seguinte, Pedro subiu as polas máis altas. A profesora tivo que subir por unha escada para axudarlle a baixar, porque a árbore medrara moito. Despois, Pedro explicoulles aos seus compañeiros que aquela árbore necesitaba moito agarimo para medrar Así que Marta plantó una flor junto a árboles para que no se sintiese tan soa. Luis colgó de una de sus polas una casilla de pájaros para que os paporrubios a alegrasen con zeus trilos. Sofía leulle un poema que escribía especialmente para ela. Todos aplaudiron cando rematou de lelo a profesora tamén. Aquela tarde a profesora quitou o balado e colgou unha rendeira da pola máis forte, para que a árbore pudera xogar, pudese xogar aínda máis cos nenos e nenas. Días despois, uns científicos chamados botánicos viñeron a ver a árbore. Asombroulles que medrase tanto en tan pouco tempo. Cando remataron as súas comprobacións, dixeron que aquel era un exemplar único no mundo e que debían coidalo moitísimo. Pedro e os seus amigos construíron unha gran cabana entre as Entón, á profesora ocorreuselle que aquela cabana era un lugar estupendo para ler, así que trasladaron até Tealí a biblioteca. Unha mañá, Pedro descubriu que nacera unha especie de pequena pelota nunha cola. Que sería? Cando aquela cousa se desprendeu, os botánicos volveron para estudala. Explicáronlles que era unha semente. Se aplantaban, dela nacería unha nova árbore. Houbo unha asemblea na escola para de decidir que facer coa semente e entre todos acordaron que o mellor era enviala a outro colexio que non tivese armas. A carteira levou unha dentro dunha caixinha con recheo de algodón. Cando o paquete chegou ao outro colexio, o director plantou a semente e puxo xunto a ela un sinal de aviso para que ninguén a pisase. A semente sermolou e unha nova árbore empezou a medrar, pero era tan pequena que durante moito tempo ninguén lle fixo caso. Ata que un día unha nena fixouse nela. Era moi delgada, con polas finas como de arame. Achegouse e decidiu acariñala. ¡Yuhu! Ahora sí un poco rara con mi la y yo. ¡Ay!